parte hidráulica. Para a eletrônica elétrica, tem que ter ali uma vedação. Aí essa vedação geralmente é um retentor, né, de pequeno porte, muito pequenininho, tem um eixo que vai para que vai para a bomba, que vai para o motor elétrico, né? Então é hoje que é hoje que existe uma, um sistema de peças que tem que, que, que ser é, administrada ali para poder a fim de vedar. Não deixar o óleo passar de um sistema para o outro. Mas a gente está só falando, mencionando, a gente vai mostrar depois, não é o assunto principal aqui. Né? Assim como o sistema elétrico, a gente vai falar um pouco aqui, abordar um pouco. Eu, como disse, eu até faço alguns serviços em sistemas elétricos, quiser é, tirar barulho e trocar de peça. Aqui, por exemplo, está a coluna do estilo, coluna elétrica do estilo. Qual é o problema frequentemente que dá nesse sistema? É o da caixa mecânica, caixa seca. Eu tenho uma lá na loja, é, que apresenta fadiga na bucha. Porque maleta também pode dar algum problema de barulho. Aí quando dá aí é só outra caixa, rolamento, sem então, fim tem um rolamento na base inferior que também resseca, quebra e dá para poder trocar, embuchamento dá para substituir. Então, é, cidadão do estilo é o problema mais comum. Aqui é a direção elétrica do C3, é, Citroën C3. C3 Picasso também, alguns ali costumam usar, mas é raro. É mais, o Picasso já é mais é, é hidráulico mesmo né? C3 Picasso. Já o C3 comum retinho é esse, esse tipo de direção, caixa de direção 100% elétrica, onde o motor é em conjunto com a caixa. Já diferente do estilo, diferente do Corolla 2010 em diante, é também a coluna elétrica, não a caixa, a caixa mecânica. Então a caixa dá para substituir, é um sistema mais barato, certo? Onde dá para a gente Está trocando. Ah, o cliente ele não chora tanto, né? Vamos dizer assim, uma caixa nova aí tem em torno de mil a mil trezentos reais. Mas esse preço de caixa de hidráulico assim, é por conta do sistema ser elétrico, mesmo a caixa mecânica é mais cara que outras caixas mecânicas comuns aí. Como de um carro que é hidráulico saiu, sai do sistema